cheesy on the track. Я как супернова, новый поджигаю стиль Я как супернова, новая истребитель субмарин Я как супернова, новый поджигаю стиль Я как супернова, новая истребитель субмарин Меня не догнать, я давно во всех опередил Истребителем 16 я ракет говори мне то, что я делаю Скрими как замираю став Ты размираешь дошираков Хочу намного похуй, главное оставить вайб Если видишь мою крю, лучше встречи избегай Пау, пау, пау, из стволов стреляют шутера Вау, вау, вау, на меня светит прожектора Внутренний огонь, растворяюсь в марге кислоты Я ведь охуенный бой, помни, сука, я не ты Я как супернова, новый панк, я как сумерного новый истребитель субмарин Я как сумерного новый поджигаю стиль Я как сумерного новый истребитель субмарин Меня не догнать, я давно во всех опередил Истребителем шестнадцать я ракету зарядил Улетаю в небеса, делаю на дреме стиль Дреплю на утро, подгораю, вот там и фитиль Пау-пау-пау, поджигаю стиль Вау-вау-вау и стремили сумарин Пау-пау-пау, поджигаю стиль Вау-вау-вау, и стремитель сумарин Я как супернова, новый поджигаю стиль Я как супернова, новый истребитель сумарин Я как супернова, новый поджигаю стиль Я как супернова, новый истребитель сумарин Меня не догнать, я давно во всех опередил Истребителем 16 я ракету зарядил пам-пам, поджигаю стиль, бам-бам-бам, и стремение субмарин, пам-пам-пам, поджигаю стиль, бам-бам-бам, и стремитель субмарин.